mahakama wa kumkuta na hatia afisa wa zamani wa polisi Derek Chauvin na hatia ya mauaji ya mauaji ya Marekani mweusi George Floyd mjini Minneapolis. Rais Joe Biden amesema uamuzi huo ni hatua muhimu na kubwa kuelekea mbele kwa taifa hili dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi, lakini akiongezea kusema kwamba uamuzi huo hautoshi na hawawezi kuridhika hadi mambo yote yabadilike. Abdu Shakur Abud ana ripoti kamili. Akizungumza kutoka White House pamoja na makamu rais Kamala Harris muda mfupi tu baada ya uamuzi kutangazwa, Rais Biden alitoa wito wa kupitishwa haraka sheria kufanyika mageuzi katika mfumo wa polisi kama sehemu ya mapambano ya kupatikana haki hapa Marekani. In order to deliver real change and reform, we can and we must ili kuweza kupatikana mabadiliko na mageuzi ya kweli, jambo ambalo tunaweza kulifanya na ni lazima tulifanye ni kuongeza juhudi za kupunguza uwezekano wa kutokea tena maafa kama haya na kuhakikisha watu weusi na mtu mwingine yoyote asiwe tena na hofu ya kukabiliana na maafisa wa usalama. Rais alipokuwa anazungumza, watu walizidi kumiminika nje ya jengo la mahakama ya wilaya ya Hennepin, mahala ambapo kumekuwepo na mkusanyiko mkubwa wa watu kwa wiki kadhaa wakisubiri kumalizika kwa kesi hiyo dhidi ya Derek Chauvin. Na hapo jana uwanja huo uligeuka kuwa mahala pa sherehe kubwa, usiku mzima watu wakifurahia matokeo yake. Mkazi wa mji huo wa Minneapolis, Asia, alizungumza na Sauti Amerika wanted all three charges and that's what everybody... Tulitaka kuona napatikana na hatia kwa mashtaka yote matatu, na huo ndio uamuzi uliofikiwa. Licha ya kwamba uamuzi umetolewa na Wamarekani kusherekea, hasa huko Minneapolis, wengi kama alivyosema Rais Biden ni kwamba bado kuna kazi kubwa ya kufanya, ikiwa ni pamoja na kesi ya Dante Wright, kijana mwingine mweusi aliyeuliwa na polisi karibu na mahala hapo hapo wiki iliyopita. Kude Glangley, mkazi wa Minneapolis, anasema kile anachokitaka ni kupatikana mabadiliko ya kweli na ya dhati katika mfumo wa sheria. Sijali hata kidogo nani ikapatikana na hatia na ni nani hana hatia. Tunachokitaka ni kusitishwa kabisa kwa mauaji, umwaikaji wa damu, na hebu tuwachukulie watu wote kwa usawa kama raia wa taifa hili kuweza kufikia lengo hilo, wanaharakati na wachambuzi wanasema maandamano na malalamiko yataendelea hadi mambo yanabadilika kuhusiana na ubaguzi wa rangi hapa nchini. Wachambuzi wanasema nchi imegawika, kwani kuna wale wanaendelea kwa laumu wengine na vyombo vya habari kwa kupotosha jinsi haki inavyotendeka hapa nchini, huku wengine na wanachama wa vuguvugu la Black Lives Matter wakisema kuna tatizo kubwa zaidi la ubaguzi wa rangi nchini humu kuliko kuliko kile kinachoonekana, na kuna kazi kubwa inayohitajika kufanya na kama vile Rais Biden alivyosema kwamba uamuzi wa kumpata Chauvin na hatia ni kufungua ukurasa mpya tu ya matumaini, lakini muhimu, kunahitajika mabadiliko na kuanza majadiliano ya dhati juu ya swala la ubaguzi wa rangi Marekani.